أعلن رياض سلام امبارح أنه هو مستمر بضخ الدولارات بالسوق عبر بيعه بسعر صرف المنصة من خلال المصارف هيدا الشيء بيعني الاستمرار بتبديل الدولارات على المدى المتوسط بغياب خطة تصحيح مالي شاملة وبالتالي عودة الدولار للارتفاع بمجرد ما يبطل قادر مصرف لبنان يضخ دولارات بالنظر لمحدودية الاحتياطات المتبقية عنده توقيت العملية بيتصل بالخدمات المتبادلة بين رياض سلامة والنظام السياسي اولا الاحزاب السياسيه بحاجه لتخفيف الضغوط المعيشيه عن الناس قبل الانتخابات النيابيه وثانيا رياض سلامه بحاجه للغطاء السياسي بظل الضغوط القضائيه اللي عم يتعرض لها بالمحاكم المحليه والاجنبيه ثالثا الحكومه حاليا عم تشتغل على الموازنه واللي حتشهد ارتفاع كبير بالرسوم والضرائب عبر تعديل سعر الصرف المعتمد لاحتسابها وكرمال هيك هن بحاجه لتخفيف سعر الصرف بالسوق لتخفيض الاسعار ليقدروا يزيدوا هيدي الرسوم والضرائب